Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel youtube saya Ramadan Kali ini saya akan sharing bagaimana mengirimkan link review dari Google Business School Oke langsung aja kita klik Google Business School Ya ini tampilannya Bagian bawah perhatikan ada tulisan beranda pelanggan profil dan lainnya Kita klik bagian pelanggan Ini adalah semua review tapi kalau kita minta review kita bisa ngirim linknya caranya tinggal lihat sudut kanan ini adalah lambang bagikan langsung kita klik salin papan ke klip kita tinggal share ke eh, ke kontak WhatsApp kita mau di grup maupun di kontak pribadi oke okay. terima kasih mudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh